נמצאת איתי כאן הדס, העוזרת הנאמנה שלי, שלום הדס. ואיך את בריבוע מספרים? בסדר, ככה ככה, נגיד. יאללה, בואו בוא נראה, כמה זה 2 בריבוע? 2 כפול 2? 4. 3 בריבוע? 9. 4 בריבוע? 16, <laughs> אה, מצוין. 5 בריבוע? 25. אבל מספרים יותר גדולים זה קצת יותר קשה, 10 בריבוע 100 נגיד, בסדר. 12 אה, בריבוע 144. יש לך פה מחשבון, עכשיו אני אתחרה מול המחשבון במספרים בריבוע. 15 בריבוע, ואת תגידי אם אני צודק. 15 בריבוע, את תעשי 15 בריבוע, את תכתבי את הריבוע ואני אגיד לך את התשובה, נראה אם אני יותר מהר ממחשב או לא. 225, נכון? נכון. 35 בריבוע. 1225, כן. נכון? נכון. 75 כן, בריבוע. 5625, נכון? תעשי, תבדקי. כן. זה היה מהר מאוד. 115 <laughs> בריבוע. 13,225. ו... איך אני עושה את זה? אז הנה התכסיס. קודם כל צריך לדעת שכל מספר שמסתיים ב-5, שמעלים אותו בריבוע, מסתיים בשתי הספרות 2-5. ניקח לדוגמה את 45 בריבוע, 45 כפול עצמו, כן? תמיד הוא יסתמך, שתי הספרות האחרונות שלו יש 2.5, גם 35 בריבוע, 95 בריבוע, 135 בריבוע לא. אז נשאר לנו רק למצוא את הספרות הראשונות. מה זה הספרות הראשונות? גם זה קל. לוקחים את הספרה הראשונה, מכפילים אותו במספר השלם העוקב. מהמספר השלם העוקב ל-4, שבא אחרי 4, 5. 4 כפול 5, כמה זה? 20. וזהו, רושמים. 20, 25. עוד דוגמה, ניקח 95 בריבוע, כן? במה הוא יסתיים? 25. 25, נכון מאוד. ומה יהיו, שתי, אה, יהיו הספרות הראשונות? לוקחים את הספרה 9, מכפילים אותו ב-10, שזה העוקב, יוצא 90, 9,025. עכשיו תורך לעשות ריבוע מהיר בראש. כמה זה? 65 בריבוע. Bravo!